با سلام خدمت شما عزیزان و همراهان همیشگی کانال جارچی نیوز تقریبا سه ماه پیش دو جوان چینی در صفحات مجازی خودشون ویدیوهایی رو به اشتراک گذاشتن از گشت و گذاره و حرکات زننده با دختران ایرانی که این موضوع و این ویدیوها داخل کشور بسیار مورد توجه قرار گرفت که طی خبری که ساعتها پیش منتشر شد هر دو جوان چینی به حبس و شلاق محکوم شدند اما نکته ویدیوها چی بود؟ در برخی از این ویدیوها طبعه های چینی سعی در سوء استفاده جنسی و تحقیر کردن دختران ایران زمین داشتند که تمامی این ویدیوها در کانال جارچی نیوز قابل مشاهده است از شما تقاضا میکنم قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفا دکمه سابسکرایب رو بزنید زنگوله رو فعال کنید برای اینکه یوتیوب شما رو ربات تشخیص نده لایک و کامنت هم فراموش نشه ادامه ویدیو رو حتما تا انتها ببینید College, art college. 哦，这个是他画的呀。Key. 啊，我以为是个什么白色的那个灰斑什么的什么东西，然后我用手去爬，搞得我这裤子全是的。 然后刚才他也不知道，然后他用那个手去爬，然后搞得更加不好清理了。i c e cream。No。Ice cream。 <laughs> Ice cream。 <laughs> try this. Try this. <laughs> 我靠！我的手上还是鸟屎了，赶快去清理一下。 Your friend. Yeah. 他朋友打电话来了，刚才。Hello. Salad, please. 好。他给我点了个沙拉。Salad. 嗯。Yeah. s o l o 因为我。 说不去他跟我说的那个地方，所以他现在非常不高兴。我不知道为什么他一定要我去那里，因为他之前一直在跟一个人在那打电话，不知道他们说了什么，然后他后来一直要我去那里。你们说我要过去吗？ 他听得懂我说什么吗？Yeah. No. No. Happy. Happy. Happy. 我说我不去他说的那个地方。 他现在不高兴了。好了，我们吃完了，两个人才五十多块钱，非常便宜啊。这个餐厅的环境还可以啊，是不是？Yes or no？Go。Go。u say alone, k d I'm super bad. Because alone you. Leave you alone. Moscow fan. Uh, he... Don't go now. Don't go? No. Sit. <laughs> Sit here? Yes. Okay. <laughs> you set up me? Yes, of course I said of you. I said of you. You're super chassis. Every time, please give me my money. Please give me my no, money. Just yes. the, no, I don't hear you. <laughs> you know, because the bank card is not my bank card. I told you. you Your bank card in here. The bank card is... Insane. Your friend uh, asked me, where are you? I said, you go back to Tehran. Mm. He don't believe. And uh, another day, he tell me he see you in kiss. He said you are in kiss with another boy ride a motorbike. <laughs> I believe him. Liar. He told say How? He, he said uh, he see you with a boy ride a motorbike and he say hello to you. <laughs> it's right, it's correct. <laughs> so I don't know what happened. no. no. Why you believe him? Okay. Another girl also told me. He told me maybe you play me. You don't go back to <laughs> you? no, they have a, a lot of friends there. Also the man, you shopping together. At the last day, you shopping with another boy, you remember? Mm. He also stay there. When your friend said you are not leave, he... 但是他们都会讲英语。我家外母是新加坡的，是。哎，是，我的朋友，哎，都是我，这些呃，我的朋友。呃。 来，中国我们一起学习。哦，他他现在在中国吗？ <laughs> 不学在伊朗。呃，他告诉我你在那里，我告诉他我呃，跟我的中国的朋友 <laughs> 在问我，他他告诉我真的，你呃在吗？呃，在吗？认识的。对。 <laughs> 我告诉在呃在商场。我我们下次可以跟你朋友一起吃火锅。嗯那个。对对对对。 他同意。 <laughs> <laughs> 他说：“为什么我手上没有毛？” <laughs> 我们现在下来了，然后可以看到这些停尸房。那个房子挺漂亮的啊。他刚才非常羡慕我手上没有毛。这个女人真的是。 这个女人真的是太疯了！Oh <laughs> my God, crazy woman, my crazy baby. I'm not your baby. My baby. No. My baby. No. Baby. No. Azizam, um, you should not do that. <laughs> they, they, they look at they look at us so strange this this this is this woman is childish this woman is like a child <laughs> Where's Mama